朋友们的工作、财运、感情，还有健康的部分做提点。先针对属兔子的朋友，在这个月呢，我们逢到的是剑刃以及三会的月令，在当月的排名是第六名哦，跟上个月比起来呢，是落了五个名次。不过呢，在工作上呢，是属于大吉的。在这个月份呢，您是需要在工作岗位上哦，能够处于当机立断以及。 随机应变的一个状态，这个小人呢会在你的面前哦，摆明的就是给你设案件哦，不管是批评你啊，或者是说呃数落你的不是，好，那请你呢务必呢要接招哦，这样子呢才能够呢以理俱上哦，让人家看到你的这个真材实料。那反而呢，您这样的意外的这个表现呢？ 还可以让你自己呢，大大的加分哦。所以在工作运势上面是属于大吉，便有小人在旁边作梗。那么在财运的部分呢，在这个月呢是要容易哦，会蠢蠢欲动哦。这个欲望呢，要稍微的去控制一下。比如说呢，如果您有什么喜好啊，或者是兴趣啊，你就很容易的大把大把的银子花在上面。 比如说玩线上游戏呀，或者是有的人跑去钓虾哇，设备投资一大堆啊，类似这样子的。那但是呢，如果这个喜好呢是属于，而且不是属于这种我们讲的不良嗜好的话，那是没有大碍的。那就是呢，按你的这个资金的状况哦，的储蓄的状况，然后去按月去分配给这个兴趣的支出哦，就会比较理想。不要一次呢。 大笔的支出，因为比较害怕的是有三分钟热度的一个状况，那么会建议呢，最好就是还是秉持着您过去呢每个月会呃分项目的呢来规划你的这个财务的这个去向，好这样子才不会透支哦。所以在财运的部分是属于中下的，再来感情的部分呢，属兔子的朋友呢在上半个月哦。 哎，会比较容易会有这种性欲比较高的状况。那不论是男女啊，都务必呢要做好保护自己的措施，那才不会哦。在如果自己还没有准备好去负责的时候呢，不小心哦，必须要去做起相关的一些责任哦。那再来就是呢，女性朋友呢，在这个月比较容易想要多打扮自己啊，因此呢，我们的这个。 人缘哦，桃花呢也相对的会是比较旺的，甚至呢，如果有的时候你有点傲慢啊、小骄傲哦，这种小小的这种气呢，都还会让别人呢对你觉得好有魅力、好吸引哦。但是凡事都不要太过哦，我们可以骄，但是不可以太过的骄纵哦。所以这个分寸上面呢，还是要小小的拿捏一下，耍耍小气的脾气是可以的，但是还是要。 看看状况哦。好，那么在感情的部分呢，属兔子的朋友在这个月是属于小吉的。再来就是健康的部分哦，在健康的部分呢，属兔子的朋友在这个月体力稍微会差一些哦，比较容易会有这个。 一倍的一个感觉，所以非常建议多吃一些维他命啊、B 群啊、蔬果啊，来补充一下不足的部分。而且要适当的呢，在户外呢晒一下太阳哦，那么这个维他命它才可以做转换。那再来就是呢，交际应酬的部分哦，老师会建议呢，尽量减少饮酒哈，喝酒的部分哦，不管是啤酒啊，还是什么呃调调的酒精啊，都是一样的。 胃呢，你在这个月的代谢相对的比较差，所以你在喝酒的时候呢，除了给予自己的这个肝啊，呃身体有更多的负担之外，也会加剧你这个容易疲惫的这个因素哦。那也会更建议质的朋友，本月份务必要保持正常的生活作息，才会是比较理想的。所以在健康运势的部分是属于小凶的哦。 接下来呢，针对属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个月令呢，逢的是进马以及三会的月令，所以在这个月呢，基本上大部分的事情呢，都是蛮想如意的。哦。那唯独就是要注意有一些状况哦，它来的会是比较突发的，是需要适时的去处理的。当月份的排名啊是属九名哦，跟上个月。 样的名字，那么在工作上面呢，比较容易会有贵人来帮帮手哦。那记得要心存感恩的心哦。那这样子呢，未来呢，如果人家需要你回馈的时候，也务必不要吝啬的给予回报。那在这个月，你的这个效率呢，是属于大激进状况，尤其是在工作上，啊，完全就像开了 turbo 一样。 但是要留意的就是呢，记得在忙的方针跟方向不要是错的哦，不然你可能半个月下来就发现我好像加忙了半天，啊，这样就不太理想喽。但是呢，在工作上呢，因为大部分的事情呢都可以处理得非常的妥当哦，呃，包括社交上面呢，呃，价钱啊，尤其是针对采购啊，或者是业务啊，都能够很顺利的呢。 谈到你理想要的价格啊，或者是合约，所以呢，在工作上是属于运。那么在财运的部分呢，在这个月令是属冲的一个状态，所以我们的这个财库一冲的时候呢，莫名其妙开销就会一条一条的呢，都很容易在账单上的这个月浮现哦。比如说可能保险费啊，或者是一些呃，风属的一些开销都会都会呃莫名其妙的。 就是必须要在这个月支出哦，或者是说，比如说有家庭的，那孩子可能都会有补习班的费用啊、安亲班的费用啊、才艺班的费用，莫名其妙多了好几，所以在这个月你会觉得，哎，钱来的快哦，奖金到手又要出手了，真的很难聚财。没有关系哦，至少你花的是之前累积下来的积蓄，所以呢，还没有到透支的一个状况。 所以属龙的朋友呢，在这个月的财运的部分呢是中平的哦，那就是心情呢要放宽一点，因为毕竟这本来就是你在预预预支当中呢必须要支出的一些项目嘛。那再来就是呢，在感情的部分，属龙的朋友呢，在这个月呢会稍微的弱一些哦。那么工作的部分呢，也会也会因为比较繁忙，所以你别有那么多的时间呢去。 呵护另外一半，或者是去呃在乎他的想法哈，或者是他的感受，所以这个部分呢，可能要稍微的留意一下。尤其是如果你们还没有就是呃八字有一撇，还在处于暧昧啊、有打以上的这种关系的时候呢，那么这个对象呢，如果你的看到你的这个热度减低你会觉得你是不是对我比较没有兴趣了？又或者是说，哎，好像。 还没有在一起，你就是呈现这样的一个状况，那是不是我们戏唱了啊？不是那么妥当的一个对象，所以如果你真的有很在意这个对象，请要吝啬拨一些时间给对方哦。那么感情的运，在这个月是人为操控的哦，所以是运的。那再来就是健康的部分哦，属龙的朋友呢，在这个月呢，紧绷的情绪呢，会比较容易像三温软一样哦。 呃，情绪会上上下下的。那么在低潮的时候，会建议就是多去踏踏青啊，然后做一些运动来转移自己的的情绪的问题。那么如果有运动的话，务必也要先软身哦，才不会有造成间接的一些运动伤害。在这个月令呢，也要注意一下，就是四肢呢比较容易会有一些碰撞以及伤痛哦、酸痛的部分哦。所以在健康运的 这个整体的那个综合来的看的话呢，是中下的。那再来呢，就是针对属蛇的朋友，属蛇的朋友呢，在这个月逢的是长生、三刑、事事以及官害的一个月令哦，排名呢是第八名哦，落了三个名次。那么在这一个月的部分，尤其是针对工作的部分哦，呃，要适当的学会弯腰，也就是呢。 有的时候我们讲的呃，民不跟官斗嘛，所以呢，在这个权力的部分，有的时候我们是必须要适当的在权力面前学着低头。像文是斗不过武嘛，所以业务呢，怼不过常物，那采购压不过产线是一样的道理。因此呢，在现阶段的一个状况来讲呢，要适当的去低头，才能够让事情呢更圆满的进行推前哦。 所以在工作上，只要你能够认清这一个事实的话，基本上是属于中平的一个状态。那在财运的部分呢，属蛇的朋友呢，在这个月份哦，会比较有多的一些意想不到的支出，所以建议你还是先把它们先列出来哦，然后看个仔细，才不会觉得奇怪，好像都是应该要付出去的，可是怎么最后？ 我身上的钱都不在身上了，哦，所以这可能就是中间的这个在脑袋里打的算盘的时候呢，没有算精准的一个。那么在财运的部分呢，在这个月，因为我们的开源的部分哦还没有开拓好，所以呢，奖金的部分并没有那么多入袋，因此在财运的部分属于中下哦。至于在感情的部分，属蛇的朋友呢。 尤其是针对有对象的，或者是已婚的，呃，我们在相处的模式呢，必须要走的是细水长流型的，所以呃要注意一下，就是在这个月呢，可能会经历一些磨合，那这些磨合呢，都会有助于去导正双方的一些默契观念，那这观念可能来自家庭观念、教育孩子的观念，还有呃这个金钱价值观都有可能哦。 只要呢有沟通好、协调好的话，那么在两性的这个关系上面的话，都就是属中上的。那至于还没有对象的话呢，也要秉持这样的一个心态哦，去跟对方沟通，那么这样子你还比较有机会创造共同的一个未来。那在健康的部分哦，属蛇的朋友呢，在这个月，尤其是女性朋友，要特别留意有没有贫血的一个状况。 那么男生的部分比较容易会有头晕啊，或者是视力模糊，哦，所以请务必呢要多吃一些可以补铁质的这个蔬菜哦，那这样子才可以让我们的身体呢得一个平衡点哦。那在健康的部分呢是属于中平的一个运势。以上呢是针对属兔子、属龙以及蛇的朋友在这个月令的生肖运势。 喜欢的朋友呢，请务必记得在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞，或是如果你有需要呢，参考二零二一年的流年，或是想要透过老师的咨询服务，请透过上方的微讯号加入老师，或是透过下方的 LINE 群联系老师。我是金英老师，感谢您本次的收看，我们下期再会喽，拜拜。